මොන් කියල පිළිගන්නවා ටෙක් බයි දමින් YouTube චැල්ලෙන් කියෙන බ්‍රෑනු ඇක්සෝඩයක් එක්ක අද වීඩියකින් ඕගලන්ට ගන්න කියල හිතුවේ කොහොම දෝගලගේ සැම්සුම් ෆෝන් එක ඩක් මෝඩ් දාගන්න කියල තමා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න කියලා හිතුවේ එහෙනම් දැන් යන් ස්ක්‍රීන් එක රෝඩ් එකට තාමාගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න එහෙනම් දැන් යන් ස්ක්‍රීන් එක රෝඩ් එකට ඕවලන්ට ඉස්සෙල්ලාම සෙටිංස් යන්න ඕනේ සෙටිංස් කියාට පස්සේ ඕවලන්ට මෙතන ඩිස් ප්ලේ කියලා පේනවා ඇති ඒකුඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඕවලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ඩාක් මෝඩ් කියලා තියෙන කියලා මන් දැනට පත් ඩාක් මෝඩ් දාලා තියෙන මම ඕගලන්ට ලයිට් මෝඩ් දාලා පෙන්නන මේක ලයිට් මෝඩ් මේක ඩාක් මෝඩ් ඊට පස්සේ ඕගලන්ට වත්සැප් එකට ගිහින් බලද්දී ඩාක් මෝඩ් වෙලා තින්නේ ඩාක් මෝඩ් වෙලා තින්නේ ඔයගලන්ට වත්සැප් එකට ගිහින් බලද්දී මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් ගේන තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එහෙනම් අදට ගිහින් ඉන්න බලවද එහෙනම් ලයික් එකක් දාන්න යන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න ෂෙයා එකක් දාන්න යන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ට වලත් උනා ෂෙයා කරන්න එහෙනම් nang subscribe ka ng tanda na subscribe ka. Yan ang ating naging naman. Mamutik by Demi YouTube channel host, Demi Di Silva.